Momo dapat tupai. Momo dapat tupai. Iya. Tupai apa? Oh, ada dek, ada dek. Tak tupainya. Oh, ada dek, eh. Banyak. Juli, Juli, Juli. Nanti gajah Momo nanti. Tangkap mama. Noah mama dapat tadi. Ini hidup. Iya. Iya, itu hidup. Mana mau dapat tadi? Tak tahu abis dah. Kita tahu dia mau dapat. <clears throat> Tapi dia dapat dia. Hả? Con nào đi? Hả? Hả? Ở trên đi, ở trên đi, ở trên đi. Anh biết này con nào? putus ekornya. Ah. Ekornya. Dapat, dapat, dapat. Hmm. Bulu lah be. Hah? Bulu. Iya bulu. Abi mau dapat di mana? Tidak tahu. Dia mau dapat di mana deh? Bawa keluar, mau, mau, mau, keluar, nih eh, keluar. Jangan dekat Jun di do, biar aja. Dekat dia kan tu kan tu be. Hah? Nampak matanya Kak Jun tadi kan be. Hmm. Kecek. Udah mati? Belum. Oh belum, belum. Masih hidup. ambil mama ambil mama itu dia itu tuh tuh tuh tuh tuh itu nek nek dalam duit nunda hidup oh, Mamanya mau bercanda sama sama tupanya. Dapat tupanya. Oh. Dapat tupainya. Iya. Tupai. kan? dapat di mana tupai? Iya. Enggak tahu apa itu. Tahu tupai. Mau dapat tupai. Ya tupai. kayak gitu,

Awas oh, dedek, awas oh, dedek. Kita taruh keluar ke Mama, mama. Mama, ayo mama sini lu mama. Mama. Mama. ah lah, tuan per mamanya. apa darah sini? Enggak tahu, Bira. Mana? ke dalam lagi, Mama. Kalau punya online tuh kan banyak buku paket-paketnya. Jadi kalau kalau untuk uh, eh, di Jangan ganggu Momoto. tuh mau makan. Gerak-gerak kan. makanan kucing, makanan buah. Nyak paman mo sama tupai be. Ya ini memang makan dapat tupai. Be, kalau sama tikus dimakannya. Makannya. Makannya. Habiskannya kan be. Mm -mm. kalau ini enggak kan be. Belum lagi enggak. Abe, abe. Semuanya mana makan. Ada Ini <coughs> <coughs> kan? <coughs> Tupai tupai. Apa? Iya. Iya. Tupai apa Tupai kayak pohon. Hah? Tupai apa? mumun.